properly made. Надо там трубку было. Молодец. Ой, как елочь всегда. Прохлопайте все, друзья мои. Ой, Челка, привет. Привет. Кукла Лол, привет. Давайте им пик скорее. Все давайте пик. Рика, давай пять. Давай пять. Рика тоже.